الطيب نور الله المبين شرفا للعاشق سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرفا للعاشقين iska yeeshee sunnihiisa raaca midba kuma saboolo saxsaxada xawdkiyo shafaacadda ma seege nagu samax eebow sifaaga weyniyo salligiisa sharaftale salligiisa sharaftale سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرف لي عاشقي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله الولي شرف لعاشقين susuurtii dabka lagu sallidayo iyaga si biidhada sacbada ku doontee sarnamaya ololkiisa xiire nagu saamax eebow sifahaaga weyniyo salligiisa sharaftaleh salligiisa sharaftaleh سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرفا للعاشق سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرفا للعاشقين موجها سوبني لو سمت بحيو لو سمح إبو صفها قويو سلقي سشرف تري سلقي سشرف تري سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرفا للعاشقين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرفا للعاشقين boqol jeer isaagoon carshiga saare salaan looga soo dirin sininti jannada helin nafta lagama siibe nagu saamax eebo sifaaga weyniyo salligiisa sharaftale salligiisa sharaftale سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي نور الله المبين شرفا للعالم سلام عليك يا ليبي سلام عليك سليمي نور الله المبين شرفا العاشقين